اسطوانات الكيفيه اقدم لكم الشرح تاع مدينه السيد العباس خاطر مسعودي محمد امين وليدات من نهار الاول قلت لي لا اه لو كان من نهار الاول قلت لي لا وقلبي ربي دمسنا شحال كان يتمنى يا يا فاطمة زدت بسيمة ومنك صحت ليالي كيلي لي يا الحبيبة اللي راحت هذه شهر وعوه مازلني فيها نفكر عايش في الحلام وقلبي عليها ما صبر دموعي تزيد وانا حيران في طول الليل وانا سهران nosso pode ser. Canta nosso discoteca. Categoria. Omniya, omniya, omniya. بعودي يا ابن اخويا راح بيعوا ليش يا لبي ما علاش ترميني في العذاب العذاب كثرت عليا الكلام وترجع عليا الكلام وراكي يقرب مع ناد ما يقرب مع السوفيان